bathroom, bathroom, toilet, toilet, candy, candy, sweets, sweets, cell phone, cell phone, mobile phone, mobile phone, cookies, cookies, biscuit, biscuit, elevator, elevator. Lift, lift, eraser, eraser, rubber, rubber, movie, movie, film, film, sidewalk, sidewalk, pavement, pavement, street, street, road, road, subway, subway, underground, underground, truck, truck, lorry, lorry. Very good. Viu só como o inglês americano e britânico tem aí as suas peculiaridades? Lembrando que em termos de estrutura gramatical, os dois são iguais, vai mudar aí algumas palavras, né, como vocês viram, vocabulário, e também pronúncia né, de algumas palavras, como eu já falei em vídeos anteriores, como water, water, eh, can, can, tomato, tomato, e aí vai. <laughs> Mas, no geral, um inglês, eh, uma pessoa americana consegue conversar com um britânico tranquilamente. É como um português de Portugal conversar com um brasileiro que fala português do Brasil, ok? Tem mais ideias, sugestões? e dicas que vocês queiram que eu aborde aqui no canal, envolvendo um assunto inglês britânico americano, então deixa aqui embaixo nos comentários e não se esquece de clicar no gostei e também me seguir no Instagram e é óbvio, conferir as descrições aqui na descrição deste vídeo.